Мы, наверное, отныне и в обозримое будущее мы с вами будем начинать нашу передачу, которую, ну, я условно назвал «Назад в будущее». Ну, я знаю, как всегда, все звучит провокационно, но вот я о чем. Мені, чесно говоря, трохи набридло розмовляти про єврейство Святого Письма, єврейство нашого Господа Иисуса Христа. Поэтому я буду делать это, наверное, а, несколько иначе. Я буду брать какую-нибудь доктрину, притчу. Мы, собственно, начали с вами это делать в прошлый раз. И рассматривать ее, ну даже не альтернативно, а так, как она слушалась, читалась, воспринималась и понималась во времена нашего Господа Иешуа. Договорились? Поэтому давайте мы с вами начнем с нашей абсолютно новой рубрики на 10 минуте 40 секунде. И мы ее с вами назовем «Назад в будущее». О чем мы сегодня с вами будем говорить? Я начал, может быть, одной из самых сенсационных и такой постоянно вызывающей вопросы притчи. И это притча о тех самых знаменитых десяти девах. Если бы эти девы жили в наше время, они бы были звездами Инстаграма, Фейсбука, естественно, Ютуба и всего, чего только возможно, и Твиттера. Потому что такое бы количество лайков и дизлайков, которые бы им ставили из Советов, не удосужился ни Трамп, ни Путин вместе взяту. Ну, может быть, разве что а, певица а, Валерия и еще один а, не менее знаменитый певец Шура. Так вот, все всегда спрашивают, кто они такие. Ну вот нет у них документов, нет у них ни паспортов, нет у них гражданства. Ну вот такие лица. И спрашивают, это кто? Это церковь? Или они потеряли спасение? Или они его никогда не теряли, они там были? Почему те пять не поделились? Как же, ну добрые христианки, ну как же не поделиться? Меня еще упрекали в свое время, говорили, как это так, в пустыне ты остался один с фляжкой воды, и ты ни с кем не поделился. Помните, мы с вами об этом говорили. Ну а вот, тем не менее, оправдывают а вот эти пять, которые сказали, не-не-не, мы вам не дадим, самим надо было. Лето красное пропело, оглянуться не успела. И вот, конечно, постоянно возникает вопрос. Э, это как бы традиция. Я никогда не могу отвечать на этот вопрос, что значит эти девы, кто они такие, откуда взялись. Кроме, в общем-то, традиционного еврейского толкования о том, что э, забудьте, что там э, по краям... Э, запомните самое главное, что надо быть готовым. Ну, в этот раз я решил несколько более обстоятельно. Итак, давайте вспомним с вами, что это все писалось во времена Иисуса. Во времена бурного развития фарисейского учения, которое сопровождалось э, большим, огромным объемом устного народного творчества, которое позднее э, было записано, было канонизировано в Мишне и в Талмуде и во всем огромном количестве мидрашей или толкований, достаточно произвольных толкований, которые были вокруг событий того времени или вопросов, которые волновали людей того времени. Поэтому я решил привести вам сегодня притчу, которую мы находим с вами в Талмуде, в трактате «Шаббат» 153а. Для особо любознательных поищите. Трактат «Шаббат» 153а и я хочу, чтобы мы прочитали с вами одну притчу оттуда. Это притча «Современник Иисус». Может быть, то есть записана она была чуть позднее, но мы не можем подозревать, что Талмуд копировал из Евангелия. Итак, я читаю притчу. Раби Йоханан, э, прошу прощения, перевод мой, если какой-то, может быть, не суразится, но я старался. Раби Йоханан бен Закай говорит, чему уподоблю это. Это может быть уподоблено царю, созвавшему своих слуг на пир, не назвавшему заранее время пира. Мудрые приготовились и сели во дворец, сели у дворца, сказав, разве чего не достает в царском дворце? Но глупые пошли и заняли своей работой, говоря, разве может быть пир без приготовлений? Внезапно царь продолжаем читать с вами а, Талмуд. Внезапно царь вожелал присутствия всех своих слуг. Ожидавшие у входа вошли, нарядно одетые, но работавшие прибежали все в грязи. Сказал царь, нарядно одетые пусть сядут, едят и пьют, а не приготовившиеся к пиру пусть стоят и смотрят поразительное сходство на самом деле с притчами, которые рассказывает Иисус. И бедно одетых, и богато одетых, и кто-то был готов, кто-то не был готов, половина вошла, половина не успела, но что еще более поразительно, что эта притча там же помещена в контекст очень известного высказывания другого равина, равина Элиазара. Он говорил следующее, покайся за день до смерти. И когда ученики спросили его, что значит покаяться до смерти и кто может знать день своей смерти, то он ответил, что это хорошая причина покаяться сегодня. То есть, раз ты не знаешь дня своей смерти, не надо гадать. Раз ты не знаешь, дня пришествия Мессии. Не надо гадать, но это хороший повод, чтобы приготовиться к нему заранее и покаяться уже сегодня. Мудрые и глупые девы. Именно так называются они в Евангелиях. Но вы удивитесь, что именно так называются две группы людей. Те, которые были готовы, и те, которые не были готовы. Так вот, глупые называется словом, которое знают все израильтяне, типшим, то есть тот, который глупый. А вот что интересно, мудрые называются пкухим, а слово паках, тот, который наблюдает за порядком, тот, который наблюдает за временем, тот, который дорожит временем, тот, который представляет власть. Поэтому, если мы возьмем все значения слов, которые есть в этой абсолютно идентичной, другими словами, в общем-то говоря, да, есть Крылов и есть Лафонтен, басни одни и те же, разными словами, разными лицами. Здесь наблюдается практически полное совпадение между текстом, который у нас есть в Талмуде, и текстом, который у нас есть в Евангелии. Почему? Да потому что они жили в одно время. И если так, то тогда эта притча говорит нам только и единственно о том, что надо быть готовым, что ты можешь умереть в любой момент. Поэтому ты должен находиться в состоянии покаяния. Мы начали сегодня с вами издалека от коронавируса, но до тех пор, пока мы не понимаем, что мы грешники, а потому должны быть всегда готовы и немедленно покаяться, потому что завтрашнего дня может не наступить, то мы никогда и не поймем, в чем смысл этой притчи. Обратите внимание, притча не занимается к тем, к какой деноминации относятся эти девы. То ли они баптистки, то ли они пятидесятники, то ли они они приверженцы учения Кальвина, то ли наоборот армянянки, то ли они верят, что можно потерять спасение или нельзя. Дело вообще не в этом. Есть еще огромная куча притч, которая говорит, будьте готовы, это самое главное. Вообще вся идея еврейских притч состоит в том, что существует одна центральная идея и больше ничего. Поэтому здесь у нас есть две идеи. Преждевременности вашей смерти, которую никто не знает, и мы должны быть готовы. И параллельная ей идея эсхатологическая, когда уже будучи уверовавшими людьми, мы должны быть готовыми всегда дать Господу отчет в своем уповании. Вот это я и называю возвращением назад, для того, чтобы можно было понять наше будущее. Мы и дальше с вами будем изучать еврейское народное творчество времен нашего Господа Иисуса Христа, и до Него, и после Него, для того, чтобы понять всю вот эту вот авансцену, на которой, в общем-то, и происходили те самые исторические события, которые мы пытаемся сегодня толковать.